Hey guys, welcome back to a new ultimate video of GTA San Andreas mods guys. Finally, WWE का एक best mod pack मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ जिसके लिए मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि अभी तक ये मोड पैक क्यों नहीं आ रहा है एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले thank you so much for 17,000 subscribers आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और बहुत ही जल्दी जो है 17,000 सब्सक्राइबर जो है हमने कंप्लीट कर लिए जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा गोल है और मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं तो आपका और सपोर्ट चाहिए आ, क्योंकि सब्सक्राइबर तो डेली बढ़ ही रहे लेकिन उससे के साथ में हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे अगर आप सपोर्ट दोगे तो तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप रेगुलर वीडियोस लाने का एंड जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ कि वीडियोस डिले क्यों हो रही थी क्योंकि मैं मैंने लाइक कम्युनिटी टैप पे मैसेज किया था कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ तो उस वजह से मैं वीडियोज़ रेगुलर नहीं डाल पाऊँगा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाऊँगा तो इसलिए जो है वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ पा रही थी लेकिन हाँ मैंने जितना मेट से हो सकता था उतनी मैंने वीडियोज़ डाली थी एक एक दिन में नहीं तो दो दिन के अंदर अंदर तो अभी के लिए का तो ये एक प्रॉब्लम थी छोटी सी बट चिंता करने वाली कोई बात नहीं गाइस आज से वीडियोस में रेगुलर डालने की कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस आएगी रेगुलर आपको नया नया मोड मिलता रहेगा चैनल पे ठीक है तो अगर मैं बात करूँ इस मोड पैक की तो इस मोड पैक के अंदर मैंने एड किया है स्काई बॉक्स फोर के स्काई बॉक्स जो कि आपको जे टी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि जिसके ऊपर लाइक मैं पहले भी वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ तो वो स्काई बॉक्स जो है मैंने यहाँ पे एड किया है उसी के साथ मैंने सुपर पंच यहाँ पे एड किया है और इतना ही नहीं यहाँ पे मैंने जो है और भी जो है काफ़ी सारे पावर्स यहाँ पे एड करिए डब्ल्यू डब्ल्यू ई के जो कैरेक्टर्स है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उसी के साथ में आपको यहाँ पे उनकी पावर्स भी देखने के लिए मिल जाएगी एक्सटर्नल पावर्स जो है वो भी मैंने एड करी है जो कि आपकी गेम को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी गाइस ठीक है तो ये मोड पैक है और काफ़ी लोग इसका इंतजार कर रहे थे तो फाइनली गाइज ये टोटली अब अपलोड हो चुका है चैनल पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बट आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने पासवर्ड बताया है इंस्टॉलेशन बताया है किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो और जिनको नहीं पता कि क्या प्रोसेस रहता है इंस्टॉलेशन का जाएगा तो वो जो है वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि इसी वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि इस मोड पे का क्या इंस्टॉलेशन है किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और क्या क्या आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है तो आपको ये वीडियो देखनी होगी first this video till end so guys अगर मैं इसके बारे में अगर बेसिक बेसिक अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कुछ ऐसे स्क्रिप्ट मैंने दिए हैं जो कि जिनके ज़रिए आप अपना कैरेक्टर चेंज कर सकते हो हैज यू कैन सी इस तरीके से आप अपना कैरेक्टर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो डब्ल्यू e के और अपना खुद का प्राइमरी भी चेंज कर सकते हो एंड उसे के साथ में अगर आप गेंग बुलाओगे तो गेंग में भी आपको यहाँ पे कैरेक्टर अप्लाई मिलेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू e की जितने भी लाइक कैरेक्टर्स हैं मैक्सिमम कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पे मैंने कुछ सुपर हीरोज की पावर्स भी एड करी है जो कि इस मोड पैक को बहुत ज़्यादा एनहेंस करती है जैसा कि आप देख सकते हो सुपर पंच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सुपर जंप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप अपने कार को कोई भी कार को अपने हाथों में उठा सकते हो वैसी शक्ति आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी उसी के साथ में आप सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो बारी बारी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो एंड इतना ही नहीं इसके अंदर आपको जो है सुपर कार्ड्स भी देखने के लिए मिलने वाली है जी हाँ कई स्पोर्ट्स कार्ड्स आपको इस मोड पैक के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है तो टोटली मुझे लगता है कि ये मोड पैक सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस मोड पैक के अंदर आपको सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी जो कि एक नॉर्मल मोड पैक में होनी चाहिए और जो कि गेम को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है साथ में डब्ल्यू डब्ल्यू तो, के कैरेक्टर्स तो आपको देखने के लिए मिल ही रहेगा ठीक है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इंस्टॉलेशन की ओर ले जाऊँगा बात तो काफ़ी कर ली इसके बारे में आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर बेसिकली आपको क्या क्या मिलने वाला है सो so गाइज बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं installation so let's go to the installation का सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है file W W two K eighteen mod pack के नाम से नीचे मिल जाएगा वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो पासवर्ड यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा एक्सट्रैक्ट हेयर करना है पासवर्ड आपको लिखना है बाय सेफ्रॉन गाइस यही हमारा नॉर्मल पासवर्ड रहता है ठीक है हर एक मोड के अंदर बाय सेफ्रोन तो यहाँ पे देख लो उसके बाद में ओके कर दो गाइस यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्टिंग होने में टाइम लगाएगा क्योंकि फाइल बड़ी है तो उसके बाद आपको फोल्डर मिल जाएगा फोल्डर को ओपन करो उसके बाद com dot rock game dot G है रेड भी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है बाकी आप पढ़ लेना बाकी फोल्डर को कॉपी या कट जो करना है कर लो कट कर लो उसके बाद में एंड्रॉइड डेटा एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दो मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है इसलिए रिप्लेस पूछ रहा है बट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया दिया ठीक है सो गाइज फाइनली आपको ओनली इतना ही करना है आपको कुछ नहीं करना है आपको अपना गेम ओपन करना है गेम आप न्यू गेम के साथ ओपन करोगे तो आप देखोगे तो आपका स्काई बॉक्स जो है अप्लाई हो चुका है बहुत ही शानदार स्काई बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा साथ में अगर आप अपना मेन्यू ओपन करोगे मेन्यू ओपन करने के बाद में आप स्किन सेलेक्टर वी को ओपन करोगे उसके बाद में आप देखोगे तो आप जो अपने कैरेक्टर्स को चेंज करते रहोगे बारी बारी और आपके जो डब्ल्यू डब्ल्यू के जो कैरेक्टर्स होंगे वो चेंज होते जाएंगे गाइस ठीक है बहुत ही ईजी इंस्टॉलेशन है अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है तो आप वापस से जो है वीडियो को देख सकते हो ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है बहुत ही ईजी है अगर आप एक दो बार देखते हो तो आ जाएगा समझ में ठीक है बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हाँ जिसने अगर इस वीडियो को एक बार भी नहीं देखा तो फिर वो उसको दिक्कत आ सकती है इंस्टॉल करने में तो वीडियो को पूरा देख लेना और इंस्टॉल कर लेना बाद में ठीक है और गाय एक और बात अगर ये मोटपैक अगर आपके डिवाइस में अच्छे से रन कर जाता है ठीक है तो उसके बाद में मेरे को सपोर्ट देना मत भूलना कमेंट के अंदर मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लाइक कमेंट करते नहीं लोग अगर उनका आपका मोड पैक रन हो भी जाता है तो तो कमेंट जरूर कर देना यार आके कि मेरा मोड पैक वर्क कर रहा है कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं और क्या क्या आ, कमी है वो भी बता देना मुझे ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो मोड पैक अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर वो आपके फ़ोन में वर्क कर रहा है ठीक है इजीली वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के तो मुझे ये चीज़ पता लगेगी ठीक है आप लोगों से ही पता लगेगी आप लोग बताओगे तो पता लगेगा ठीक है आप लोग अगर नहीं बताओगे तो मैं खुद नहीं बता पाऊंगा कि भाई एक्चुअली मेरे मोटपैक में प्रॉब्लम क्या है तो वो चीज़ बताना मत भूलना मुझे ये चीज़ बत, ज़रूर बताना कि आपका ये मोटपैक वर्क करता है कि नहीं करता है एंड क्या क्या कमी है वो भी बता देना ताकि मैं उसको भी फिक्स कर सकूँ बाय द वे गाइज आज की वीडियो में इतना ही आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो पसंद आई हो guys please like and share करो सब्सक्राइब करो क्योंकि वीडियो रेगुलर अंदर डाल रहा हूँ लेकिन सपोर्ट डिसेंट सा मिल रहा है सो दैट्स वाई कि ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ सपोर्ट एंड मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे मोड के साथ में और एक और बात अगर आपने ये प्ले लिस्ट चेक नहीं करी है जो ऊपर आपको आई बटन पे दिख रही है इसको चेक करना मत भूलना क्योंकि इसके अंदर अब मैंने लगभग 60 प्लस मोड जो है ऐड कर चुका हूँ जो कि हमारे चैनल पे हो चुके हैं 60 प्लस मोड्स अभी तक जी टी सन रियाज के मैं अपलोड कर चुका हूँ और जी टी सन रियाज के ही नहीं जी टी सन के अलावा G T Y C T के भी काफ़ी सारे सारे मोड्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो so open my channel and visit my channel fully and guys thank you so much for watching this video में मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ ठीक है तो कनेक्ट लीजिएगा चैनल से जाइएगा मत एंड या बाय